よっやっやっほらやっほらよっよっうっほれうっうっよっうっうわよっうっはっやっほらよっはっはっこっちから打ちますよっこっちから打ちます